دونك مرحبا بكم في اكاديميا اون فيت نعرفوا الناس الكل اللي فما ان بزوان عند لي جون سيرتو في تو سكي كونسيبسيون تو سكي ديزاين جرافيك في البريزونطاسيون تاعهم والا في في خدمهم والا اللي عنده ان ستارت اب دان بروجي اتسيتيرا والا حتى اللي يبدا عنده ان اكسبيريونس في دومين من لي دومين دو كوميونيكاسيون ديجيتال سي اون اوبورتونيتي سي اون اوكازيون عطاتها الغرفه الفتيه العالميه بالقلعه الكبيره لي آه، لي جون هذوما باش آه، يزيدوا في ال expérience نتاعهم باش يديفلوبيو اكثر les compétences نتاعهم وسي اون اوبورتونيتي باش ياخذوا des nouvelles compétences مرحبا بكم c'est une académie en matière de communication, formation en matière de communication et de design. Elle parle la série de workshops, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est photographie, tout ce qui est vidéographie et montage. Je peux faire des workshops community manager, web marketing, des workshops euh, Google App, toutes les applications Google, workshops de présentation Prézi, Alan Harin, c'est وحد des workshops présenté, voilà, coaché par des euh, professionnels de domaine, par des boîtes professionnelles, soit de photographie, boîtes de publicité, je suis le social media club, marketing, community manager, je suis ambassadeur Google, je suis aussi boîte de présentation et de publicité urbaine pour Prezi. Euh, le nombre de participants, fait, euh, c'est un groupe de 25 personnes. بدينا من الاول ال site خدمنا في ال site. ما حبيناش نركزوا على réseaux sociaux قبل وبعد عملنا ايفينمون فيسبوك بعد فيسبوك آه، ركزنا tout ce qui est plus هبطنا في الانستغرام presque 50 50 خاطر suivant nombre d'inscrits presque la moitié من ال site. شافوا وصلتهم l'info من ال site web presque 50 الاخرين من الفيسبوك اليوم عندنا أكاديمية للتدريب عندنا workshop عندنا عن عندنا vidéographie عندنا design واني ك membre في ال comité d'organisation فريد بن عائشه لاعب الكوميتي ميديا يعني نصور ليفينمون هذايا وبعد نهبطوهم في les pages officielles تاعنا جورني في اكاديميا expérience آه، تحفونا برشا ظاهره من ال début نتاعها وان شاء الله تكون الخاتمه احسن واحسن بدينا ب Adobe Illustrator تعلمت حاجات جديده مغرومه بال بال design تو سا دونك سي اون سي معناها سي لوكازيون او جامي ان شاء الله نتعلم برشا حاجات وان شاء الله انت زاده ما تعلمنا برشا حاجات مخيك ميرسي <laughs> القاعه نتاع الغرفه القاعه الكبيره euh، جيت نواكب فيهم شويه نعاون فيهم